看那些一个一个的，没有了，我只好看好了，好中好前好的。好呀，好呀，好在好的。 对对对，观众们，我跟你们噔噔噔噔噔噔。对啊，我还会接呢，还有娃娃陪你。娃娃不要。你卡回来了，我就好了。再见，可爱的。你赶紧。就进来。皮卡，你卡，皮卡，拜拜。你卡，皮拜拜。 爸爸好多个，那他的有换吗？啊有啊。护士换的，实习医生换的，护士。那你会换吗？会啊。好丑，他的眼睛怎么换呢？对吧？么拆呀？哎，他看，还没有拆掉。出院他们拆，因为他画临时，他要怎么？要直接从那里打。 不要吵他，这吵谁？